Полити небо і хочу сказати, що на даний момент, мабуть, треба, у вас є все те, що треба для життя. Тільки цінуйте і шануйте один одного, благополуччя вам, здоров'я і всього самого найкращого. І, звісно, всі, щоб ваші мрії, які є, збувалися, всього-всього найкращого. Спасибо. всі сльозки на очах з'являлися тільки від щастя. сьогодні саме той день, саме саме найщасливіший, адже всі рідні та друзі тут е, з нею розділяють е, це гарне свято. З днем народження!